ne bacrosinga mbu tolina certificate tolina ene accolade naye weeyita sa oyinza bagamba ki mu kaseera ka abo baagala kunsokoola mu kama kakabaka naye sijja kabagamba wange gamba buulireyo ekintu mm. ekitiibwa nze sirina wano nsonga yonna enkayanya na muntu kubanga wano saatu so ekisooka bannange kabaka tannagamba nti yanjagadde kuba ndi mulungi oba mm. nti kuba ndi muwanvu <laughs> yanjagadde lwa music nammwe mwenyini olede gwe mubadde mukolaki mwagala yadde ekirungi tekiwomera matama abiri naye amazima gali nti nakuba endongo newomera amatama agasukka mu abiri si wano woka ntalagiza amawanga mbaddeko edubai alain ntuuse mubifo bayimbi bannanga abamu gye baloota obuloosi nentukayo mu bitiibwa ate mu kitiibwa kya buganda ne uganda okiraba so mwenna emirimu gyange mugimanyi ebyo ebigambo byonna byonna ebirala tujja bizaako olunaku olulala naye mukimanyi nti palaso akubye omuziki bwobanga ddala osimye mutima ogatteko nti olaba n'omutanda yatuuse omusiima satifiketi togyetaaga ne akoledi kabaka kyanaasiima ekirala era ajja kimpa nze sitegeerera mutanda omutanda yantegeerera kyanaasiima ekirala akyakimpa eryoddembe lye naye ngwa obwami bwe yampadde n'ekitiibwa kye yampadde byonna mbikunyonyodde saagala bikutotolera nabisiimye ate byaffe ffenna ate nina ebigendererwa byo bikozesa emirimu emirungi so mbasaba mwenna muneegatteko bwegasi kino ekitiibwa kyaffe kya mulembe gwaffe mm. mujje muneegatteko mbakowoola mwenna gye muli ate n'abaagala okuba nga mulina kye muyisaawo kyonna mm. mumpeereza obubaka munkubira essimu hmm. omusime munnagambye ekitiibwa kino kyoliko hmm. kyogenda ofuna ye nga bwagamba hmm. bweolina okweyisa obulungi toyomba tulwana tokola kitwala buganda mumaaso <laughs> kituufu teyayogedde bubi entanda eyeba y'amaanyi kubanga kati buli kyenkola kigenda kubeera nga era kiriko ekitiibwa kya kya mm. buganda naye ate era nange ndi muntu mm. teri muntu atuukiridde mm. so n'olwensonga eyo n'ekirala n'emirembe gyaki gyanjawulo eh? otegeera kyegamba eh. omulembe emirembe gikyuka gyanjawulo buli omu ate n'ekirala njagala obbagamba nti nze ng'omuntu olwedde bwonoonyereza ku byafaayo byange badde sinza omuntu eyeeyisa obubi ennyo ekiryawo mm. okiraba nze siina muntu gwe nali ntambadde nga tantambadde bwokinoonyereza obulungi mm. eh? so mubeere bagumu mubeere bakkakkamu nti ngenda sigala ng'empisa ezo nzirina era ngekino ekitiibwa ngenda kikozesa okukola emirimu emirungi era entanda gyemwansibiridde nagiwulidde era njaniriza mwebala ebigambo ebyo byabadde bikulu nnyo byamaanyi kati tutandike emirimu mm. ekitiibwa mm. kijirako n'obuvunaanyizibwa mm. e, eh. bafaani baze ku social media mbaoyongedde okulumya lutalo lutalo omukubye <laughs> omukubyeke obiki netugamba bannange ankopi bwe ne batuuka n'okugamba mbu mm. naye musabire bamusiime hmm. <laughs> byonna tubiraba ku social media tonna biraba ebigambo mbiraba <laughs> biyitingana naye kyeze kyenyinza okugamba bafaani bakkirizibwa okwogera nga bwe bakoze ki bwe baagala kubaffe tuli bayimbi tukuba endongo ne tugiteeka ku mudaala bo ne bajja ne batwala ekyo kye baba basiimye ekibakolera kakati bwe babeera ne debate ku product gye balina mu nyumba zaabwe eyeetuuka mu matu gaabwe dembe lyabwe eryosobola mm. ddibajjako mm. wabula bafaana enjagala nabo okuba advisinga bwoba olina omuyimbi gw'oyagala ng'owulira omuwagira ng'ogamba yasinga ekyokukola kiri kimu genda ku youtube ye osubscribinge omaloveyo ogende ku instagram omufollowinge mm. ogende ku spotify ostreaminge nambazi ze zirinnye obeera omaze okusala empaka nti yakola ki yasinga mutandika okuwagira bayimbi mubagoberere ku mitimbagano gyabwe mugule music waabwe mubafollowinge awadi bwe zituuka gobaolonda yaba zitwala mm. okiraba wagire omuyimbi wo n'omutima gumu bwobanga ddala owulira okola ki mm. oyagala asinge empaka ojja zimala mangu n'empaka bwe tulindwa olunaku olusembayo netandika okukayana kwasinga nga ate bwe tugenda ku youtube tunyiga ku mulala ate bwogenda ku youtube y'omuyimbiwo ate oyagala kulaba justin biber ate bwogenda mu kifo ky'okulaba omuyimbiwo ate oyagala kunyiga ku muyimbi mulala ate bwe batuuka ne bagamba omuyimbiwo tali bulungi ate mm. nga okaayana mm. enkaayana nyangu yakumala abawagizi tuwagire omwimbi bakuyita mu kivulu jangu omuwagire omenye rekodi naye omugjeko abantu bwabanga ddala yemuyimbiwo ankopi nga bwebaku omukabaka um, bwe yakusiimye mm. wasonyiye omwami lutalo ah, nedda nedda nedda lutalo byonna tujja nokubuuza eh. just embeera eyaliwo nti nze ensonga zo zonna zonna zonna zonna ezinkakatako ku bunafu bwange ngaomuntu ayagala nga nina obunafu mm. ngaayagala nyongeremu amaanyi mu bunafu obwo mm. mba nandiyagadde zireme kuba zalwatu mm. ankubira essimu ancontacting tutalo tewali buzibu oyo mukwano gwange emyaka mingi ate ebyaddala yagamba bwewamuyita boyi mu kituufu kuba gwe ankolizadi naye lutalo mm. twogera ku ssimu emirundi mingi nali kyenandi yagadde obunafu bwange kwegamba ankubire neyiki ekyo nsonga ntono twagivaako dde eyo era oyo kyali wange bwe mbanga mu bubaka bwe naweereza waliwo ekyamukosa ekyaboyiaboyiesentme ah, mm. tuli ku nsonga ndala mm. kati zensonga naye bingi ebyokuyiga mu nsonga ezo mm. fenna bwe tuba for example toyinza kubeera ng'oli musambi ng'oli mu nsiike ate noosala empaka okiraba kiba kugamba bibuzaabuza bingi ebyo tetugendayo naye ekisinga obukulu nti ffenna tuli bayimbi ba uganda abantu banyumirwa muziku waffe ebyokwegeraageranya tubiveeko mm. okiraba mm. okugeraageranya buli omu n'akataleke tuleke abawagizi bageraageranye mm. abawagizi be basiima ne bagamba onaamanyi ne bamuwanika we bakola ki we baagala naye abayimbi omuyimbi osobola okuba nebbuba kyabuntu <laughs> okiraba hmm. obudyo asobola okubuuza ku muyimbi munno noddamu ekibuuzo nga tosinzidde ku mazima naye noosinziira kugwe nga bweoyagala okiddamu okiraba so naye ekituufu kiri nti oyinza okuteeka munno waatayagala oyinza omuwanika ennyo n'omuvuga sipiidi n'omutomeza oyinza omuteeka wansi nga siwayagala oyinza omussa wakati nga yalaba alina kuba waggulu oyinza naye ate omuwagizi bw'ateekawo debeeti eyo yeye konsuuma mm. yaalya bye tufumba mm. yakkirizibwa okgamba eneewooma eno tewooma eno omunnya ogubulamu eno okiraba okiraba naye kati munno bw'akyogera kirina engeri gye kirabikamue nga kiyinza obutavaayo bulungi mm. kati bwe bubaka bwe nnali ngezaakokola ki okugamba, okugamba. kati n'olw'ensonga era byonna byava mu mbeera eyo naye ebyo byemabega oyo kyali wange tuyimbe tuyimbire eggwanga mm. era musaliyutinga yonna gyali konsati mm. anajja kati kubanga omulamwa gwa konsati konsati anajja n'ekirala beeno oyo tumusubireyo ku konsati oba oli muntu enkateeka zimuyita beeno asiima busiimi okujja naye era naawe osooka mmuyita ah, benaasiima hmm. nze siri ngaabo abamuyita nze nkimanyi nti benaasiima bende buli kyakola yasiima okukikola hmm. so nsobola okulaga of course ssanyu lyamaanyi era nandiyagadde abeewo era bene kyeffe nze ndooza kyenyinza okumusaba nsaba asiime mm-hmm. abeewo bw'aba asobola muyimbiremu obuyimba bwe kwakolera doyiro Atuwabu ise buyimba kwa doiro. Buyimba. Bene wakaimba kwa kolera doiro. Enyimba nyingi monsi. Mm. Uruyimba weru ito okutuka mu matugabe ne mu headset size muganda wange. Mm. Luba luise wanji. Mm. Luba luise mu busenge jabunji. Kwa gamba enyimba ezo. Era nsaba. Haisaba sajja wangale. Mm. bwabanga kisoboka asiime ajje muyimbiremu ku birthday eh, nsaba mwanirize ku mukolo gwange oguli ku ttaka erugogo cricket ovo asiime naye yeyo embeera nze ekyenjagala okugamba ng'ogjeeko ekyo abantu bonna nnabayise hmm. buli omu ali welcome era tugenda kulanga nsaba mwenna mubeewo ennaku z'omwezi juni nga mwenda mu love first mm. ekyagitumisiza love fest kubanga omukwano gwammwe gwe guntuusiza wano mm. gwe gunfudde palaso mm. gyeweerya tolina kyotamanyi mm. gyetuvuddeyo nayo nomi mm. omumanyi munda muliiso omanyi nti emirimu gyange gibadde gisobola okuweesa ekitiibwa mm. kuba nawobeereyo nompita palaso gyangu ku mazaalibwa gange <laughs> zijje nkuva embiseemu eh. kubanga mpeesa ekiki ekitiibwa hmm. so sigenda baswaza nkansuubira njaggezaako bava embisa obuva embisa mwenna hmm. mathias walukaga nja kuva embisa tokitya mesaki nja kuba nkuva embisa era mwenna mbasaluti nga baganda bange mwebala emirimu egyettendo egyabatuusewo mutanda era mbayozaayoza twongeremu amaanyi okutwala ekitiibwa ky'obuganda maaso ayisa abasajja kabaka awangaale twegweko 9th june lugogo cricket over mu konsati ya palaso nsaba musiime mujje mubeerewo omusiime abayimbiremu obuyimba obwamusiimisizza okay. akatale keka bwobadde awo ku kisaawe ku kisaawe abantu wabaddewo abantu abagamba nti palaso agenze eri ne bamubawunsinga oma kibadde kitya nanze kati mu buganda si bawunsingewa ndi mwami <laughs> ndi mwami abasirikale badde bagamba omukwano hmm. gwe nafunye n'ekitiibwa abasirikale badde bambuulira nteekateeka bwezigenda otambula ngeri gye tugenda otambuzaamu saabasajja waagenda okuyita ggulewo emisinde waawe nina okuyimirira nebaŋŋange nembuuze ku bantu ekibadde kinzigyeyo genda kubuuza ku bantu abantu bampise mbabuuzeeko kwe kugenda obbabu kubanga bwedda mbakunga nga mbayita mumisinde gya saabasajja bwedda mm. mulanga gubadde gw'amaanyi abantu bazze mu bungi obalabye kati ne bampita neŋŋenda ne mbabuuzaako ne mmala era olabye n'enzirayo era bwe nzizeeyo wali saabasajja naayitawo natuubirako nagenda naggulawo emisinde ate awo tuba tukyayagala kyamaze mm. ogiggulawo mm. netugisimulula nenziruka kilomita ttaano <laughs> nenkomawo mm. kola doyiro misinde negiggwa netuleka abazereti nga nabo batandika tweyanza nnyo tweyanza nange neyanza enkopi <laughs> ojjaku